So late na tayo sa meet up <laughs> Sorry naman So tingnan natin kung nandito pa sila Sorry, na-late ako. Sige. <laughs> Oo. <laughs> Loan, loan. <laughs> Loan. So, yun. Mabo tayo sa meetup. Dito tayo sa East Bay Residences. Kasama mga Jigsaw 250. So, you oh. know. SM. Yeah. All right. Pupunta tayo ngayon sa Kaibiyang Tunnel. Tapos, tayo ay maglulup sa Tagaytay. So, yun. Meron tayo mimit sa Paliparan. Uh, ah, mga taga Laguna, Kalamba. So, yun. Let's go. Yun, no? Yun, no? So itong mga kasama natin ay lahat Jigsaw 250. Itong dalawang version, naked, itong sa atin. At yung SF, yung faired version. So, ngayon lang tayo makakasabay ng sports bike eh, kaya kukunan natin. Ayun oh, pogi oh. Alright. So, syempre, Service road gaming lang tayo. <laughs> Ah, ayos pa rin. Wala pa naman traffic. So ayun, nandito tayo sa second meetup. Dito tayo sa may SM Dasma. Ito pa yung mga grupo na galing Laguna. So puro sila SM. Oh, dito pala. boy you know, Jigsaw 250, breakfast ride sa Kaibiyang. Yun. Terlon. <laughs> Let's go. tayo muna tayo dito sa may silang bago tayo makit ng Cavite so ito mga tropa natin So, natin na tayo sa Tagaytay. Si shortcut tayo dito. Kasi traffic doon sa Rotonda. Yun, may banggaan pa. So, hintayin natin mga tropa. Ang gaganda ng mga condominium dito. Magkano kaya yan? <laughs> Kala mo naman, bibili. ng kainan bulalo daw ang gusto ng mga tropa so tingin ko dito tayo sa mahogany market kakanan Thai. Op, dito na pala tayo. Bulaluhan. Chow time, chow time. So ito, papunta ang grupo sa Fantasy World na naman. <laughs> so nakakailan punta na tayo dito pero ito mga kasama natin. Merong ilan na ngayon pa lang makakapunta. So sasamahan natin sila. Let's go. Alright. So, like nyo na lang ang page ni Kuya J. Live to Ride. Ito. Oh. Alright. So, ito. Papunta na tayo sa huling stop natin sa Kaibiyang Tunnel. So, dadaan tayo ng Nasugbu. Tapos, ayun na. Kaibiyang na. Let's go! Ooh. Now it's supposed to feel They know it's cap, I ain't play no games I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track, I work on this daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing Dahil baka <laughs> Sa amin aso lang eh in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather lead than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said Wala pa. Wala pa. Puro nakasunod siya. Nakasunod siya. Wala pa. Wala pa. Halika na. Mga eh. Hmm. eh, eh, eh.